Nga, isugin ka dali. Awa dali sa bahyo. Stan! Rexona! Lawan, boss. Pagkausag, gumigod. Oh, oh. Ah, Nga, gait na ka? Boss! Ha? Ugta ka na? Oh Gawas. Ha? Dito na ko. Dito na ko, boss. Wala na, boss. Sulay, guys! Sulay, guys! Ikaw! Hingay ka dali ah! Oh, ah! Gusto ko matay? Ah, dito lang ko! Dito lang ko! Ikaw! Ah! Kaya ka dali? <laughs> Oh! Ano man? Malaga na ko! Oi, nampak ah? Yeah. Oh, nenek pahawa. Kita lihat tu tu. Ah, hari. Oh, ikut ngarek tere. Oh, atau kita mau, dia kita tahu nanti. Ana. Oh, ambil nak. Oi, dok mana ni? Kau boleh ya? Lang. Ah, ha? awak. Kau Oh, adilim. Murid aku. nagay nyo ha. Nagay. Ikaw. O, ikaw. Ikaw. Eh, dia. đi Paypay. Wala ko paypay. Ikaw. Paypay ka. Ikaw. Lord. Oo, paypay. Oo, kang nga.